Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym podcaście, którego temat już znacie, bo widzicie tytuł e, Negacja Nicht i Kain. Tak trochę nietypowo, bo stwierdziłem, że dołożę do tego też e, spójnik Sondern, spójnik, który z tą negacją bardzo ściśle związany, Oczywiście w szkołach na takim początkowym etapie nie mówi się o tym spójniku, nie chce się mieszać. Natomiast zakładam, że ten podcast czy też ten film oglądają i słuchają osoby na różnym stopniu zaawansowania językowego i myślę sobie, że dobrze to znać. Jeżeli temat będzie za trudny, to sobie to odrzucicie gdzieś tam, to zondę. Natomiast jeżeli będziecie czuć, że gdzieś to, to wszystko fajnie się skleja ze sobą, to tym lepiej żebyście zaczęli to właśnie stosować i rozumieć e, użycie tego, tych negacji i tego spójnika właśnie. Jeżeli oglądacie podcast, e, słuchacie podcast w formie audio, to pamiętajcie, że jak jest link w opisie tego podcastu do tego filmu na YouTubie, gdzie zrobiłem napisy, czyli możecie śledzić na bieżąco pisownie poszczególnych słówek i poszczególnych zdań. Natomiast jeżeli to oglądacie na YouTubie, to pamiętajcie, że możecie to obejrzeć E, posłuchać. <laughs> Oczywiście w formie audio na podcaście. Pamiętajcie, że podcast to jest taka forma, którą możecie słuchać. E, to jest właśnie wielki atrybut tego podcastu jest to, że, że może mm, być odtwarzany w tle, a wy możecie robić na komputerze, czy też na komórce, czy na tablecie inne rzeczy. Bo z YouTube'em jest tak, że niestety musicie wyłączyć, a podcast może tla, trwać gdzieś tam w tle, a jednocześnie możecie czas swój poświęcić na coś innego. Dlatego podcast jest bardzo fajnym rozwiązaniem. E, natomiast e, do, do dzisiejszego mm, podcastu zaprosiłem Patrycję Reinbold. Witam Cię, Patrycja. E, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaprosiłem Patrycję, ponieważ chciałem ten temat omówić z kimś. Takie, żebyście Wy, jako słuchacze, jako uczący się języka niemieckiego, Mm, posłuchali i zobaczyli e, ten sam temat w oczach e, dwóch germanistów <laughs> na sposób, bo myślę, że to takie, taka będzie mała e, burza mózgów i pewne myśli. Ja inaczej może troszeczkę inne przykłady podam, Patrycja inne. Natomiast Patrycję wynalazłem, słuchajcie, na, na Instagramie. E, polecam. E, Patrycja, funkcjonujesz na Instagramie jako czarny gacyk. Dokładnie, zgadza się. <laughs> Nietypowa nazwa. Nie ma tam nic o niemieckim. <laughs> <laughs> tak. E, zostawmy to, bo wiem, że to zawsze, zwłaszcza gdzieś tam jak są nietypowe nazwy, czy nazwy zespołów, to zawsze wywiad, na przykład w temacie muzycznym, który jest dosyć bliski, to pierwsze pytanie do zespołu, dlaczego taka nazwa? Właśnie zostawmy to. Nie, nie pytajmy. E, jeżeli będziecie zainteresowani i będziecie chcieli Patrycję o to dopytać, zapraszam na jej Instagram, Czarny Gacek. Natomiast dlaczego zwróciłem uwagę na, na, na profil Patrycji? Ponieważ e, tam jest, e, Patrycja analizuje idiomy niemieckie, przysłowia, nietypowe zwroty, to jest materiał, który ja gdzieś tam klasyfikuję na poziomie no od B1 w górę, czyli dla takich już średnio zaawansowanych, a wiem, że wśród Was tacy słuchacze uczący się są. Nie, nie, nie wszyscy zaczynają od zera. Nie zawsze ten język niemiecki musi być od zera, a tutaj materiał, który e, prezentuje Patrycja, jest dosyć taki wysublimowany i wymagający, moim zdaniem. No, zgadza się, tak e, bardziej poziom e, B2, no. C1, coś w tym stylu. Wiesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze podkręcasz No i dobrze, dobrze, dobrze. E, gdzieś tam są zwroty, które ja miałem na studiach i gdzieś tam mi się to zapomniało i nagle się okazuje, że ty to analizujesz. E, tutaj Patrycję bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby żeby, żeby to gdzieś tam w, w, zrobiła to w formie YouTube'a czy podcastu. Ponoć coś się tam dzieje. Tak, coś... na, pewno, na pewno wystartuje. <laughs> Dobra, super, bo tyle materiału i tyle pracy w to wkładasz, że naprawdę szkoda, żeby to się gdzieś tam na Instagramie no trochę uciekało. Nie wszyscy Instagrama mają. E, gdzieś, gdzieś tam forma dotarcia do większej ilości widzów i słuchaczy. Dobrze, ten odcinek nie wiem, jaki długi będzie, ale nie przejmujcie się. I, w, i na podcaście, i na YouTubie umieszczę tak zwany minutnik, jak ja to nazywam, czyli będę w poszczególnych minutach będę pokazywał, opiszę, co omawiamy w danej minucie filmu. E, może nie co do minuty, ale gdzieś tam jakieś, e, w zależności od tego, że to będzie trwało, nie wiem ile, czy pół godziny, czy więcej. Zobaczymy. E, dobrze, zaczynamy negację. Takie mam negacje nicht i kein. I takie pierwsze pytanie, Patrycja, jak to, e, jak to widzisz? Załóżmy, że masz kogoś, osobę, która zaczyna naukę języka niemieckiego, jest po kilku miesiącach nauki, totalny świeżak. Mhm. Nie? I jest pytanie, raz jest nicht, a raz jest kein. I on tego nie rozumie. Nie? Prawie ja... zawsze. Prawie zawsze mogę powiedzieć, że nie wiem. 90% przypadków to będzie niść, czyli prawie zawsze. Mhm. E, to kań jest taką dość specyficzną formą, bo za pomocą kań przyczymy tylko i wyłącznie um, jakieś słówko, które wcześniej miało użyte um, rodzajnik nieokreślony. To jest tylko i wyłącznie w tym przypadku. Czyli zobaczcie, jak jest ograniczone. Tak, tak. Statystycznie zdecydowanie nyść jest częstsze. Ja to mówię tak. Ja mówię uczniom, nicht zaprzeczamy czasownik, mhm. czyli na przykład ja przyjdę, ich komme. Ja nie przyjdę, ich komme nicht. I to jest pierwsza rzecz charakterystyczna, że to nicht musi być za czasownikiem. Zgadza się. Mhm. czym, W... No. Dokładnie. To nicht będzie a powstało przed tym, co przeczymy, jeżeli tam w środku zdania jest jeszcze jakaś inna część mowy, Albo tak. na samym końcu zdania. No, tak najlepiej to, czym bardziej na koniec to nieść idzie, tym w sumie lepiej, bo wtedy przeczytamy tak. całe zdanie. Ja też tak mówię, też tak mówię. Jak jest długie zdanie, to im, im dalej nieść, im Dokładnie. bliżej końca, tym tak. lepiej. <laughs> Zgadza się. A trzymajmy, trzymajmy się tutaj trochę praktyki. Mamy ten przykład bardzo prosty, ja przyjdę. Mhm. I tu mówiłaś, e, tu mówiłaś, że nieść stawiamy przed, przed słowem, którego zaprzeczamy. I na przykład ja, ja widzę to tak. Przyjdę, ich komme. To jest jasne. Mhm. Ja, jeżeli chcę powiedzieć, że ja nie przyjdę, ich komme nicht. Tak. Natomiast, natomiast jeżeli chcę coś tutaj sprecyzować, że ja przyjdę jutro, a nie dzisiaj, i chcę zapowiedzieć, ja przyjdę, ale mhm. nie dzisiaj. I przyjdę, i, y, i zdanie brzmiałoby, ich komme nicht, nicht, nicht heute. Dokładnie. Czyli prze, przeczymy to, y, przeczymy to, co chcemy zaprzeczyć, czyli nie dziś. Podkreślam, że nie dziś przyjdziemy, tylko tak. jutro. Czyli tak samo jak po polsku przyjdę nie dziś, tak samo będzie po niemiecku. Dokładnie przynosimy to. Czyli nicht tak. heute, sondern morgen. Tak, i tu nam wchodzi trzeci bohater tego. Trzeci, bo kein jest pierwszy, Nicht jest drugi i Sondern, słuchajcie. Zondean jest bardzo fajnym spójnikiem. Właśnie jeszcze, jeszcze raz powiedzmy to zdanie. Ich komme nicht heute, sondern morgen. I to Sondern wprowadza tak naprawdę e, aktualny stan rzeczy, czyli wprowadza prawdę. Czyli mówi tak, dzisiaj nie, ale jutro tak. Przyjdę jutro. I to Zondean wprowadza to faktycznie to, co jest to, co jest aktualne i ja to nazywam sprostowanie w moim gdzieś nomenklaturze wśród uczniów, że możecie, słuchajcie, chodzi o to, że sondel możecie użyć, nie musicie. Czyli możecie powiedzieć ich hom ich komme nicht heute. I tam może być kropka. Natomiast gdy chcecie powiedzieć prawdę, dokładacie sondę i wtedy mówicie faktycznie, kiedy ja tak naprawdę przyjdę. Ich komme nicht heute, sondern morgen taki przykład. Ty miałabyś może swój przykładzik tutaj na to? Mhm. Mm Jakoś ja to chciałam jeszcze powiedzieć, że przy okay. Zondan mamy szyk e, prosty, czyli jak mamy e, ogólnie spójniki, to zawsze przydałoby się uczyć e, do tego jeszcze, jaki szyk po nich następuje. Tak. I w tym przypadku mamy szyk prosty, czyli prosty no bo jest prosty, czyli tam się nic nie zmienia. Czyli tak normalnie piszecie zdania, tak samo piszecie po tym. Nic tam nie przeskakuje, nic nie wycinacie, nie dajcie na koniec zdania. To jest po prostu tak, tak się uczycie, takie zdanie po tym następuje, zwykłe. Dobra. I przykład. Ich no. mag no. dich nicht, sondern ich liebe dich. Czyli nie lubię cię, tylko cię kocham. To macie taki tak. przykład. Długo przecież szukałam takiego przykładu, kiedy po tym y, Zondan można byłoby użyć jest całego czasownik, zdania. Nie? <laughs> No. Tak, tak, to jest, to jest też specyficzne, bo po Zondan zwykle stoi jedno słowo. Zgadza się. E, nie dzisiaj, tylko jutro. Nie w piątek, tylko w czwartek. Tak, nie, nie, nie, nie czarne, tak, nie czarne, tylko białe i tak dalej. Tak. Faktycznie tak. jest ta tendencja, że po Zonden zwykle jest jedno słowo, żeby znaleźć przykład, żeby było pełne zdanie, to właśnie twój przykład. Tak, ja wczoraj właśnie siedziałam o północy i myślę y, o, w łóżku, <laughs> jak to dać, żeby było całe zdanie, <laughs> żeby znaleźć mhm. jakiś fajny przykład i wymyśliłam. Dobra. E, ja mam też przykład właśnie z tej, z, tej, z tej grupy, gdzie jest i w jednym zdaniu, i w drugim y, jest czasownik. To są oczywiście okay. różne czasowniki. E, na przykład takie zdanie. Ja ja nic nie zjem, lecz wypiję herbatę. W sensie ktoś komuś proponuje jedzenie i picie i mówi, ja nie jestem głodny, ja tylko wypiję. I by, by powiedział to, to ich esse nichts, sondern ich trinke nur ein, Tee. Y, tutaj wtrącę Ci jedną fajną rzecz, że no. zobacz, w pierwszym zdaniu masz nichts, y, czyli nic, Czyli ogólnie w pierwszym zdaniu powinno być przeczenie. To nie jest tak, że tam musi być tylko i wyłącznie nicht albo kein, keine. Tak, tam tak. może być też inne przeczenie. Po prostu chodzi o to, żeby pierwsze zdanie było z przeczeniem. Tam musi coś być y, zaprzeczone. Tak, żeby było, musi być przeczenie, żeby móc wyjść z tego przeczenia za pomocą sondern. No dokładnie. Możecie sobie to no. wyobrazić tak, jak e, bateria z jednej strony ma minus, z drugiej <laughs> plus, że to pierwsze zdanie jest na minusie, czyli zawsze jest tam przeczenie, a to drugie wychodzi na plus. Dokładnie, dokładnie, tak to wygląda. Kiedy e, i nicht, tutaj jak mówimy, ich trinke nicht, ja nie piję, ich esse nicht, ja nie jem i tak dalej. Nicht dotyczy czasowników, słuchajcie, przede wszystkim i stoi po czasownikach. To jakby taka pierwsza, najważniejsza myśl. A kiedy się pojawia kein? Patrycja, jak ty to tłumaczysz? Ja powiem swoją wersję. Mhm. E, znaczy, my powiemy, e, znając życie, powiemy to samo. Ostatecznie to będzie to sama myśl, ale gdzieś tam dochodzimy do tej prawdy jakby za pomocą innych słów, innych zwrotów. No każdy z nas gdzieś tam jakimś językiem się posługuje i jakimś przykładem jak, jak ty to tłumaczysz? Dokładnie. A więc tak, e, kein, za pomocą kein, keine przeczymy tylko i wyłącznie rodzajnik nieokreślony. Czyli jakbyśmy powiedzieli na przykład, to jest mieszkanie. Das ist eine Wohnung. To mhm. jest mieszkanie. I chcemy zaprzeczyć to i powiedzieć, to nie jest mieszkanie. To mhm. zobaczcie, jak fajnie, bo w sumie keine, kein, keine odmienia się tak samo jak nasz e, rodzajnik nieokreślony, tylko dodajemy k z przodu. Tak. Czyli jak tak. było eine Wohnung, to dodamy k przed eine, już mamy to zaprzeczone. Das ist keine Wohnung. Dokładnie. Na przykład, das ist keine Wohnung, sondern ein Haus. To nie no. jest e, mieszkanie, tylko dom. Okej. Okay. Mhm. Taki przykład. Widzicie, tylko w tym przypadku E, przykład e, kolejny z mojej strony. E, mhm. Wziąłem kilka, bo mam takie, jak wprowadzą ten temat na lekcjach, pewnie niektórzy uczniowie to potwierdzą, ale mam kilka takich przykładów, które no myślę, że są takie dosyć obrazowe. Chodzi o to, że są dwie rzeczy, które można pomylić ze sobą. Załóżmy, że jest w szklance napój, słuchajcie, w kolorze ciemnożółtym. żółtym tak, ciemno. Oczywiście są różne odcienie, nie? I chodzi o to, że ten napój można pomylić, że to może być piwo, albo to może być sok, sok jabłkowy. Oczywiście przy smaku to nie ma dyskusji, przy zapachu również, ale gdy widzimy szklankę w odległości kilku metrów, to gdzieś tam niepewność jest. E, pytanie, <laughs> to jak bardzo jest spragniony, którego z tych napoi? Oczywiście pewnie wszyscy chcą sok jabłkowy się napić, to chyba naturalne. No to przyczyny piwo. <laughs> tak, i mówimy tak, to nie jest piwo, lecz sok jabłkowy. Das ist kein Bier, sondern no. einen Ein. Apfelsaft. Tak, ein Apfelsaft. Czyli. A Boże, y, bo nie piję, tylko. Ja już tak, nie, tak. nie piję. Pomyślałaś, bo... Tak, że piję. Ja już Pomyślałaś, mam Pomyślałaś, że coś Tak, że piję. Jasne, spoko, spoko. Das ist kein Bier. Czyli, bo normalnie byśmy powiedzieli, to tak. jest piwo. Das ist ein Bier. Dokładając k, tworzymy kein i w ten sposób zaprzeczamy rzeczownik. Czyli to, że w zdaniu jest ein, to skojarzcie sobie tak, takie moje skojarzenie, może nie wszystkim to siądzie, ale ein, rodzajnik albo eine, rodzajniki nieokreślone, jeżeli chcemy to zaprzeczyć, to od razu lądują, lecą w jego kierunku, y, leci literka k. Skojarzcie sobie to hmm, mnemotechnicznie trochę, że tam jest miód, nie? że ein, eine to jest miód i lecą pszczoły do tego, nie? coś albo osy, że, że to ein przyciąga k, Czyli jeżeli się pojawia w zdaniu rodzajnik nieokreślony ein, eine, to zaprzeczamy go poprzez dodanie k. E, to był mój przykład. E, może twój, Patrycja, e, miała ja jeszcze coś? chciałabym tutaj dodać właśnie, że no. warto zwrócić na to uwagę, że to kein, kein nie zna takie fajne jak nicht, bo tutaj mamy tą odmianę. To jest właśnie to, co ja zrobiłam. Ja pomyślałam, ja piję, no to ja piję kurwa. Mhm. I tutaj trzeba uważać, czy słówko nie jest rodzaju męskiego, bo wtedy to zdanie troszeczkę inaczej brzmiało, trzeba byłoby tam pozmieniać. To, inaczej to, to, jest, jeżeli jest nie, nie, brzmi to twój przykład, Patrycja, to powiedz go. Ich trinke kein Bier. To Aha. dalej mamy. Czyli mm, mamy bija, jest das bija, e, czyli um, rodzaj neutralny, tam się nic nie zmienia w e, bierniku, w akuzatywie, ale mhm. jak mamy już sok, no to sok jest der, der Saft, der Apfelsaft, to tam już y, w akuzatywie się to zmienia. Mamy zamiast ein, einen. Tak, to jest akuzatyw. To jest ważna rzecz, którą trzeba pamiętać, że to nie jest tylko kein, keine, tylko tam się dodaje jeszcze końcówki. Okej. Okay, tak okay. samo jak się odmienia rodzajnik nieokreślony. To jest właśnie ten minus taki. Ale nie, nie, nie, nie straszmy naszych widzów i słuchaczy. <laughs> Myślę, że ktoś jest na etapie i, i, rozumie to, o czym mówimy. Dla kogoś to może być niezrozumiałe. No tak po prostu będzie, nie? Że, że pewne rzeczy tutaj e, do kogoś mogą trafiać z racji tego, że, że zna te zasady i tak dalej. Ale tak, mówiłam, 90% używacie niść. To jest taka, takie pocieszenie. Dobra. E, no to Patrycja, e, mówi, jakiś przykład miałbyś? Może coś z, z podobnego? Mhm. Znaczy cały czas to tak, e, faceci sobie zazwyczaj e, mylą <laughs> co do kobiecego no. ubioru. No. To jest tak. kein Kleid, to nie jest sukienka, mhm. sondern ein Rock. To nie jest okay. sukienka, tylko spódnica. Jasne. Znaczy ja nie mylę, ale są, są faceci, którzy faktycznie gdzieś tam te, te, te Zazwyczaj faceci coś Okej, okej. E, das Kleid. Ja mój przykład mam taki, mhm. też a propos napoi, napojów. Okay. E, to pozwoli, że, że tobie to zadam. Okay. Ja nie piję wódki, lecz wodę mineralną. I znowu mamy skojarzenie, że z, że z butelka z płynem przezroczystym w środku. No i mhm. znowu, z kilku metrów możemy nie stwierdzić, nie wiedzieć, czy to jest woda w środku, czy wódka. E, nie, a na weselu, nie? Takie wody mineralne stoją wszędzie. Wody mineralne mamy pić? No normalne, przecież nie będziemy alkoholu pić. Takie. Dobrze, e, to nie jest, ja nie piję wódki, lecz wodę mineralną. Okay. Keinen Wódka, tak to... sondern mhm. ein mineral wasa. I znowu mamy to wasa. Mhm. E, wasa e, jest das, czyli jest neutralny, czyli tam się nic nie zmienia, czyli jak jest ein, to jest ein, ale niestety przy e, wódce się już zmienia, bo jest dia, wodka, Dlatego no, <laughs> jest wódka einen. Dużo, wódka dużo zmienia, nie? E, dokładnie. Możecie sobie tak to zapamiętać, że... Zwa, zwłaszcza po spożyciu ludzie się zamieniają w różne e, Dokładnie. i tak dalej. E, ostatnio sobie to analizowaliśmy z kimś, z uczennicami właśnie. W co się, tak anegdotycznie, w co się, mhm. jakie typy mężczyzn, jakie, jak się zachowują w powódce i wyszły nam pięć typów. Pięć typów aż. <laughs> Tak, pięć typów. No. Pierwszy, to jest agre- pierwszy to jest agresor. Nie? Czyli jak ktoś napije się wódki, to praktycznie ma wrażenie, że pół Bóg, wszystko potrafi, mm. wszystko może. Przepraszam, szukam guza. To jest ten typ, nie? że ze wszystkimi by się zaczynał. E, drugi typ to jest po wódce, e, to jest taki, że do rany przyłóż. Do, zwykle, jest, zwykle jest takie mało, mm, mało towarzyski, gdzieś tam zamknięte w sobie. Wódka go otwiera, dowcip się pojawia, żart, uśmiech na twarzy. Mówię, o kurczę, jaki fajny jest kolej po wódce, nie? To jest takie dusza towarzystwa. Trzeci typ to jest śpioch. Po prostu ktoś wypije alkohol i idzie spać. <laughs> Eee, co? Coś, żeby mi coś nie umknęło. Czwarty typ to jest tryb, typ taki nostalgiczny, czyli po, po, po wódce wypije i, i zaczyna gdzieś tam płakać, żałować, przepraszać, coś takiego. Cholerka, ale piątego nie zapomniałem. Dobra. No to zamiast piątego zrobimy y, typ y, y, o poglądach religijnych i polityce. To też, się czasami, co? to też się czasami włącza po alkoholu niektórym, że idą Wiesz takie co, roz, się, rozmowy niekt, w stronę polityki się, i religii. Niektórym, słuchaj, niektórym to się nawet alkoholu nie trzeba, żeby to się włączyło. To jest tym, którego spotykasz i od razu wsadza cię w tematy. No po i, której stronie jesteś, nie? Dokładnie. I tutaj tak mnemotechnicznie y, wam może powiem, że e, możecie sobie te alkohole skojarzyć z facetami na spokojnie, bo prawie wszystkie alkohole są rodzaju męskiego, oprócz piwka. Tak. Piwko jest neutralne, <laughs> bo i, tak, i kobiety mogą bas. pić, i mhm. mężczyźni. Takie babskie, no to, półbabskie, półmęskie. To, wy, to wymieńmy, te, wymieńmy te, te napoje alkoholowe. No, dea wodka. Dea wodka. <laughs> Dea wine. Dea wine. Dea Wino. De koniak. E, I wszystkie nazwy. Wszystkie, myślę, nazwy wszystko tam jest, ale. ale w momencie, że ja się tak za bardzo <laughs> nie znam, bo ja za bardzo alkoholu nie piję. E, no, ale ogólnie ja wszystko, wszystko, co jest z alkoholami, wszystkie tak. E, mm. Likura, też jest likura. Da, da, likura. Tak. Aja likura. Tak, właśnie jeszcze myślę. Okay. Whisky. No, whisky też jest da. Tak. No chyba wszystko faktycznie. Dlatego tak. też mamy y, y, czyli ER na końcu Aha. i tak dalej. Te, te, wszystkie końcówki będą się potem właśnie od tego rdzenika powtarzać, od tego D. Okej, okay. okay. Taką Dobra, dobra. Wracamy do tematu negacji. E, mój pomysł kolejny. mamy przedmiot na, na, na, na stole, jakiś podłużny, niby to komórka, niby to pilot do telewizora. No z daleka powiedzmy, albo kształt ma taki dosyć nietypowy, no nie wiemy co to jest, nie? I teraz zdanie takie coś, że e, to nie jest komórka, bo ktoś myśli, że to jest komórka. Komórka taki telefon, znaczy taki, proszę, nie wiadomo, że jaki. Chodzi o słowo handy, nie? Mhm. E, to nie jest komórka, lecz pilot do telewizora. Jakbyś to powiedziała? Ja tak trochę, że cię przy, tak wchodzimy w <laughs> rolę przypytywania, ale, ale oczekuję tego samego po twojej stronie swojej, spokojnie. Das e, ist kein Handy, kein Handy. Mamy das Handy, kein Handy. Das ist tak. kein Handy, sondern eine Fernbedienung. Tylko okay. pilot. W ogóle tak. jest dziwne słówko Fernbedienung. Takie tak, <laughs> fernbedienung. Tak, daleko obsługa, bo bedinum to jest obsługa. Dokładnie. Czyli, przykład, czyli, możemy powiedzieć, że jesteśmy w restauracji albo byliśmy i die bedinum war sehr angenehm, było bardzo przyjemna. <laughs> Dokładnie, obsługa, obsługa. czyli kelnerzy i tak dalej, nie? A tutaj mamy fern bedinum, fern to jest daleki. Hmm, obsługa z daleka. Daleki. Tak, daleko obsługa, no w jaki sposób ma to sens, bo siedzisz na hmm. kanapie kilka metrów i, i włączasz. Ja nie mogę, bo mi te dzieciaki już tyle razy zepsuły Y, tego y, pilota, że praktycznie może się nie chce tego naprawiać. Niestety trzeba podejść do telewizora i przełączyć kanał. E, co powoduje to, że faktycznie nie siedzimy długo, tylko faktycznie coś jest fajnego, to się ogląda, a coś nie, to się wyłączy, bo się nie chce wstawać. <laughs> Fern Bedino. Tak, to jest, to jest przykład. E, też dwa, dwa, też moje tutaj córy przed, jeszcze przed podcastem się pytałem o zwierzęta. Które zwierzęta można pomylić ze sobą, jeżeli chodzi o wygląd? No myślę, znaczy wielkościowo jest na pewno inny, ale, ale gdzieś tam zając i królik. To są dwa zwierzęta, które, zwłaszcza jeżeli zając będzie biały, nie? ten zimowa wersja, mhm. jeżeli się na tym znam, to chyba one rzucają ten sierść. No to zając i królik, oczywiście królik jest mniejszy, o wiele mniejszy niż zając, ale, ale gdzieś tam patrząc na zdjęcie, nie widząc skali, yy, powiemy takie coś, na przykład to nie jest królik, mhm. lecz zając. Mhm, das ist kein Kaninchen, sondern ein Hase. Tak jest. Okej. Okay. Przy Hase, tutaj do, dopowiem, że przy Hase jest taka ciekawostka, że e, rzeczownik Hase ma końcówkę E, i to jest taki e, nie, taka nieliczna, nieliczny wyjątek, ponieważ większość rzeczowników z końcówką E ma rodzajnik D. Mhm, zgadza się, większość, ale nie wszystkie. D. Nie wszystkie oczywiście, ale statystycznie na pewno to jest zdecydowana większość. Mhm. E, te cytrusy, owoce, nie? Di citrone, di orange, di melone, e, di mandarine. Z takich przedmiotów domowych e, di vase, czyli wazon, di gitarę. Tego jest mnóstwo. Naprawdę większość ma końcówkę e i ma di. Natomiast haze należy do tych nielicznych wyjątków, że ma e, ale mimo to ma rodzajnik d. Wydaje mi się, że to jest bardziej spowodowane z tym, że, e, że to jest jak gdyby przedstawiciel gatunku, męski przedstawiciel gatunku. Z tego to się wzięło, okay. że, że to jednak bardziej e, jest silniejsze niż ta końcówka w tym e, w nadawaniu rodzajnika. Tak jest. Tak mi się tak wydaje w tym przypadku. Dobrze, tak, tak to działa. E, miało być jakieś zadanie dla mnie. Jakie zdanie dla Ciebie? Okej. Okay. Zdanie. <laughs> No. zdanie. No, w tym, bo ja cały czas tutaj się troszeczkę narzucam tymi okay. zdaniami. No to e, obrzucam. zróbmy sobie też właśnie coś podobnego. E, można się pomylić, jak ktoś pije i damy ja piję, e, nie, to, czekaj, czekaj, czekaj. Ja piję nie kakao, tylko kawę. O, tak zrobimy. Mhm. Bo to też w sumie podobne, można się pomylić. Dobra. No z tym kakao mnie zabiłaś, bo nie, e, rodzajnik będzie dea, nie? Dea. Okay, okay, e, okay. Też mam taką ciekawostkę, właściwie wszystko, też co się pije, prawie wszystko, jeżeli nawet nie jesteście pewni, w strzelecie też dea, e, bo prawie wszystko jest rodzajem męskiego. Jest dea zaft, dea kafi, dea tea, dea kakao, tylko właśnie na przykład czekolada, gorąco jak pijecie, to już jest D, albo D. Milch, ale tak to ogólnie prawie wszystko jest e, DA. Mhm. E, no tutaj wspomnę troszeczkę o czymś, co, co, co nie, nie wchodzi w, w, kategorię, ale musimy o tym wspomnieć. To jest mleko, nie? Mhm. Mleko ma die Tak. Dobra. No to y, nie piję kakao, lecz kawę. Ich trinke keinen Kakao, sondern einen Kaffee. Genau. Widzicie, tak prosto wszędzie... to właśnie działa wszędzie jest akusatyw. Dokładnie. Jest... Bo pić kogo, co? Ta okradanie się pokrywa, jest akusatyw Aha. Tutaj dopowiem a propos, e, to jest wątek na osobny, e, osobny film zresztą, ale, ale chodzi o rodzajniki i chodzi w sumie o przypadki. E, możecie mieć wątpliwość, mam użyć datyw, mam użyć akusatyw, a skąd ja mam to wiedzieć? Nie? Pierwszym wyznacznikiem, słuchajcie, to jest czasownik czyli użycie konkretnego czasownika powoduje, że jest akusatyw, datyw albo zostaje nominacja. Zgadza się. Czyli jeżeli czaso, czasownik, trinken, jest kogo co, no bo jest pytanie, wein was, to musi być akusatyw wtedy. To wtedy der zamieniamy na dein, a w rodzajnik nieokreślony ein na einen. Mhm. I to jest właśnie użyte w tym, w tym zdaniu. Dobra, e, taki przykład. Ona nie idzie do pracy, lecz do domu. Mhm. Sie, Jak będzie? Sie geht nicht zur Arbeit. Tutaj dajemy e, nicht, dlatego że nie przeczymy e, rzeczownika, tylko tak. tutaj już jest przyimek zur Arbeit. Tutaj, czyli jak zawsze macie jakiś przyimek, to zawsze będzie przed tym stało nicht. To jako taka informacja, że tutaj nie musicie myśleć, czy to kein, keine, keinen, tylko tutaj jeszcze dacie zawsze nicht i jest dobrze. Also, sie geht nicht zur Arbeit, sondern nach Hause. Do domu. Nach Hause. Mhm, mhm, Czyli nicht stoi przed zur Arbeit i ono przez to zaprzecza, że, że w tym momencie, e, tak do, do, do widzów, do słuchaczy mówię, jeżeli e, to nicht stoi przed zur Arbeit, to oznacza, że nie jest zaprzeczany czasownik, tylko miejsce, Dokładnie. dokąd się idzie. Czyli to, że on, ona idzie, to jest fakt. To nie jest zaprzeczane. Jest zaprzeczane tylko miejsce, dokąd się wybiera. Czyli tak po polsku. Ona idzie nie do pracy, nie do pracy, Aha. czyli to nie, nawet w polsku tutaj też stoi przed do pracy, tak, nie tak, do pracy, tak. tylko do domu. Tak, tak samo. Tak, Możecie tak. sobie przełożyć to tak samo na niemiecki. Dobra. To może trochę więcej e... przykładów dodamy z tymi przyimkami żeby, Dobra. żeby też pokazać. Yy, masz jakiś? Bo ja mam coś. <laughs> Ja też mam. Ja mam dużo przykładów no to, zawsze. No, no, to, no to dobra, to mów. Nie, to po kolei. To yy, no to może coś prostego. E, ja nie pochodzę z Niemiec, tylko z Polski. Mhm. No rozumiem, że dla mnie. Może być. Mogę też ja powiedzieć. E, to z, z, zabawmy się, że sobie zadajemy. Dobra. To, żeby, żeby słuchacze nie myśleli, że my te zdania znamy. Dokładnie. Nie, nie no, my to wszystko, co tutaj jest, to jest na żywca, wszystko, no. wszystko jest improwizowane. No, tak, tak, niech takie zostanie. Czyli e, ja nie pochodzę z Niemiec, lecz z mhm. Polski. Ich komme nicht aus po Deutschland. Aus Deutschland. Ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus Polen. Dokładnie to znaczy mamy negację ich komme, ja pochodzę, tak, ale nicht aus Deutschland, nie z Niemiec. To Niemcy, pochodzenie Niemców jest zaprzeczane w tym zdaniu, a Sondern wprowadza tak naprawdę a faktyczny stan rzeczy, skąd ja pochodzę. Also aus Polen. O, dobra. Dobra. Ja mam podobne zdanie, dlatego nie będę go, że ja nie mieszkam w Aha. Polsce, lecz w Niemczech, ale to będzie to samo. No to, to samo, prawie. Dobra, kwestia kolorystyczna dla nas facetów to jest różnie z tym. <laughs> E, na przykład taki przykład, no masą no, myślane. To nie jest czarne, lecz ciemno Okej. Okay. Das ist nicht schwarz. To nie jest czarne, sondern e, jak, jaki był? Ciemno Mhm. Dunkelgrau, sondern tak dunkelgrau. Tak E, tutaj jest nicht, słuchajcie, ponieważ czarny, przymiotnik czarny, to nie jest rzeczownik. Tam nie ma prawa się pojawić kaj, nie ma potrzeby. Dlatego jest nicht, nicht schwarz, sondern e, dunkelgrau. Ok. E, masz coś? No Mam, to, coś. No, no, <laughs> Mam coś. No to może dzisiaj nie idziemy do kina, tylko do restauracji. Dobra. Heute gehen wir nicht ins Kino, sondern in Restaurant. I tutaj Cię muszę poprosić o potwierdzenie. Faktycznie restauracja po niemiecku, restaurant, tak, tak. wymawiają? Tak dziwnie. Mówię to, podkreślam to, ponieważ wiele uczniów, jak widzi rzeczownik, bo ono się pisze restaurant, mhm. tak jest pisownia tego rzeczownika, no i większość mówi, ja ich gay in the restaurant. Ja mówię, nie, tak się nie mówi, restaurant. Tak, to jest tak bardziej z francuskiego. Taka... No bardzo tak. mocno, nie? Jeden z, jeden z takich mocno rzeczowników, który jakby odbija e- się jakby tutaj w, w napływ, wpływ języka francuskiego. Tak, engagement. Nawet, to... Tak, engagement. A Niemcy mają jakby słówek. No i tutaj tym restaurant jako to się, tak podpowiem wam, to się czyta re, sto, jak, jak sto, jak nie 200, tylko sto i na końcu jest rą, czyli r jest taką naszą polską a z, z kreseczką na dole, nie? Restaurant. Chodzi o kwestię wymowy tego rzeczownika. Dobra, to było zadanko e, twoje dla mnie. I tutaj taki wątek, jak to w filmach jest czasami o przemycie narkotyków, że z biały proszek i nie wiadomo, co to jest. No i teraz Ktoś twierdzi, jemand behauptet, das ist ein Puderzucker. A policjant mówi, nie, to nie jest cukier puder, lecz narkotyk. Jesteś Jestem. E, tylko Dobra. myślę chwilkę. Y, Dobra, spokojnie. Y, jeszcze raz pytanie. To nie jest e, cukier puder. To nie jest. Pu... Tylko tak. narkotyk. Okay. Tak, lecz narkotyk. Aha. E, das ist kein e, Zaczekaj. Cukier puder, czyli zawsze od tyłu, czyli puda cuka. Das ist kein puder cuka. Wiem, tak, wiem, wiem może domyślić. Tak. tak, co jest pierwsze? Tak. Czy to jest puda cuka, czy to jest cukier tak, Tak, zawsze o tym myślę, to zawsze jak idę um, do piekarni, tak, bo ja kocham, ja mieszkam w Niemczech 6 lat, ale zawsze jak idę do mm. piekarni, chcę zamówić na przykład pączka okay. z cukrem pudrem. To ja muszę tak. powiedzieć cukier, puder tak. i zobaczyć. ok, od tyłu. Słuchaj, tak, to jest od tyłu. Już tłumaczymy y, słuchaczom, jeżeli czegoś nie, nie łapią. My mówimy po polsku cukier, puder, a Niemcy ustawiają puda, cuka. Tak. Mają na odwrót i do, do tego się pisze włącznie. Nie? Puda, cuka, oczywiście da. Yy, e, tak, to trzeba, jest kilka takich ciekawostek. Jest do tego nie? mnóstwo przykładów, to się przekłada naprawdę na prawie wszystko, typu... Yy nie wiem, miejsce urodzenia, Geburtsort, no to Ort to jest miejsce, czyli my mówimy pierw miejsce, a potem urodzenia, a nie co mówią na odwrót, tak. Geburtsort. Urodzenia tak. miejsca. Urodzenia miejsca. Jest mnóstwo no, tego przykładów. Ale no, akurat nie wiem, no. kapuda będziesz... się akurat tak zawsze <laughs> myli, czy pierw cuka, czy pierw pójdę. Okej, okay. okej. Okay. E, powiem Ci, że ja tak a propos anegdotycznie, to też na studiach, gdzieś tam, czy jeszcze w liceum byłem, nie, to byłem studia, ale tak troszeczkę byłem na wymianie z takimi grupą licealistów, bardzo inteligentni ludzie, tak mnie wrobili, że w końcu nie widziałem, czy to jest Staubsauger, czy Saubstauber. <laughs> Zwątpiłem. E, wyjaśniam osobom, Staubsauger to jest odkurzacz. E, składa się z dwóch słów. Staub to jest kurz, a sauger to jest, wysysacz taki. Jakby to powiedzieć. Wysysacz, wysysacz tak, sak. No, tak, tak. Bo, <laughs> bo zaugent jest, zaugent, tak, zaugent jest sać, tak. sać, czasownik. Z, czego, z tego się bierze zoigetia, czyli mhm. saki mm. jako zwierzęta, nie? Natomiast y, to, co mi tutaj wprowadzili, mnie, mnie zamotali totalnie, musiałem to w słowniku sprawdzić, to, to wyszło mi, że to jest zaubsztauga nieprzetłumaczalne, w sensie coś, nie wiem, sący coś, sztauger od... Dobra, nieważne, ale to dosyć mocno mi się tak lali ze mnie po prostu, a, ja się faktycznie wtedy zakręciłem mocno. A propos takich właśnie e, stwórek, czyli wróćmy do tak. narkotyków, słuchaj. <laughs> To wróćmy do tego zdania. Das ist kein tak. <laughs> Puderzucker, sondern tak. eine Droge. Tak, eine Droge. Mhm. E, Okej. Okay. Coś twojego dla Coś mnie? mojego. Mm. Myślę, że możemy lekko podkręcić e, trudność. Może mogą się pojawić tutaj czasy przeszłe, okay. e, z, strony bierne. No, tutaj dla, uwaga dla naszych okay. słuchaczy, widzów. Troszeczkę zobaczymy, na ile to nam uda się troszeczkę utrudnić te zdania, żeby to nie było tak łatwe okay. i proste. E, no to mamy zdanie dla ciebie. Nie kupiłem auta, tylko rower. To jest dylemat, to jest dylemat życia. No nie? No, tak Dobra. Eko. Dobra, okej. Okay. Ich habe, ich habe kein Auto gekauft, sondern ein mhm. Fahrrad. Mhm. Tu jest ciekawostka jest taka, że to e, gekauft może stać też na samym końcu zdania. Też jest ok. Macie takie tak. dwie opcje do mhm. wyboru. Czyli, czyli w Twoim mm, mm, pojęciu obydwie formy są. Obydwa, obydwa tak? zdania, jakby powiedzieć. Ich habe okay. kein Auto, sondern ein Fahrrad gekauft. Sondern Czy to gekauft dajmy na koniec, też jest ok. Aha. Gdzieś jeszcze Dobra. ekstra pytałam o to Dobra. właśnie męża, czy na pewno będzie idealnie tak dobrze. Um. A dopy dopytajmy, twój tak. mąż jest Niemcem. I właśnie powiedział, no to, że obie, no to tak, oba, oba, e, obie te formy są dobre. Że można to okay. kaft postawić przed zondan, przed przecinkiem, a można też je dać na sam koniec, też jest ok. Czy prawdopodobnie powiedział to beide sind Dokładnie. Dobra. Beide, czyli obydwie wersje. Sind Richtig, słuchajcie, to oznacza dobre, w sensie prawidłowe, słuszne, zgodne z jakąś zasadą. E, żeby nie, nie dawać, mam tu na myśli, żeby nie wszędzie, nie wszędzie e, wrzucać. E, Szymon, to teraz przetłumacz, to nie jest złe, no. tylko dobre, <laughs> poprawne. <laughs> Aha, aha, dobra. Das ist nicht falsch, sondern genau. richtig. <laughs> Okej. Okay. Falsch jako przeciwieństwo Dokładnie. richtig. Nie? Falsz, mówimy o odpowiedzi w szkole, że uczeń... Ja, tak, falsz. Albo zły, ktoś źle dopasował element. Nie wiem, akurat dzieciaki ostatnio mi się w puzzle bawią, te młode. No to można powiedzieć, das ist ein, ein falsches Element, mm. czy zły element. Nie, nieprawidłowy, nie w tym miejscu. Nie? Ktoś zły, wkurzony. E, jak będzie zły, Zała. wkurzony, Patrycja? Jak, e, Zała. <laughs> E, jak, jak, dokładnie, jak Zaure górkę. tak. Pamiętajcie, że załę to jest smak, tak. to jest określenie smaku, tak. kwaśny, czyli ktoś jest kwaśny w sensie zły, wkurzony, zdenerwowany, jakaś sytuacja go wkurzyła. E, tak, jest zała, tak, okay. jestem zła na ciebie. Tak, okay. możecie sobie też zapamiętać, bo to się, to jest życiowe stwierdzenie. Tak, tak potrzebne, potrzebne mówisz, tak? <laughs> To jest potrzebne, jest zała Dobra, dobra. E, no to zdanko okay. dla Ciebie. Oni jeszcze nie ruszyli. Nie wiem, czy mam ci podpowiedzieć czasownik ruszać. Ma na początku lows. Sie sind noch nicht losgelegt. To chyba już wiesz. Okej. Okay. Lecz nadal tam czekają. E, sondern sie warten da noch. Dort noch. Dobra. Może być też dort, czy tam. Okej. Okay. Lecz nadal tam czekają. Sondern sie warten da. Ich noch. Tutaj bym pomyślał Mamy. o Imenoch. O Imenoch nadal. Natomiast Lowe's Gelikt, yy, tak, tutaj jakby tutaj ciężko, nie będę z tobą dyskutował, ty jesteś nie wiem, dłużej <laughs> niż ja byłem. Los Gefahren też może być, e, Natomiast, już ruszyli. Tak, myślałem o Los Gefahren. Tak, o czasowniku Los Fahren. Mhm. E, to może, dobra, to zdanie na YouTubie zobaczycie, już go widzicie pewnie w opisie, jak wygląda e, od początku go do końca. E, jakaś, jakaś, jakaś zdanie od mhm. Ciebie? To może teraz zobaczcie sobie jakiś przykład z zaimkiem, bo przed zaimkami zawsze jest niść, a nie Kain. Dobra. To nie jest moja ciocia, tylko moja mama. Dobra, to jest dobry przykład. Pod, podkreślam że jest negacja z zaimkiem dzierżawczym, czyli moja, twoja, nie moja, nie twoja, nie nasza. E, okej. Okay. Aha, no i to jest dla mnie, dla mnie zadanie, nie? Yeah. <laughs> Przepraszam, bo się, się rozgadałem jak e, nauczycielskie nadwyki po prostu. E, to nie jest twoja ciocia, Patrycja, e, przypomnij e, To nie to jest e, moja ciocia, tylko moja mama. Okej, okay, okej. Okay. Das ist nicht meine Tante, sondern meine Mutter. Mhm. No. Czyli przy, słuchajcie, przy mein, przy zaimkach dzierżawczych, moja, meine, twoja, deine, seine, jego, ihre, jej, ich, nie może być kein. Zgadza się. Myślę? Tak mówiłam, że to kein jest Wiecie, tylko, to jest taki jeden tylko fenomen przy tych y, rodzajnikach nieokreślonych, a tak to wszędzie, wszędzie, naprawdę wszędzie dajecie nicht. Dokładnie. E, tutaj mam pewne wyjaśnienie, dlaczego tak jest. Dlaczego przy mein jest nicht, a nie może być kein. Słuchajcie, ponieważ e, zaimek, akurat te trzy zaimki, mój, mein, twój, dein i jego sein, to są zaimki, które są znowu zbudowane na rodzajniku nieokreślonym. Patrzcie, skoro jest eine Mutter, jakaś tam mama, wystarczy dołożyć my i mamy meine Mutter, czyli moja mama. Dołożymy dy i będzie deine twoja mama. I do czego zmierzam? E, kain zbudowany jest też na ein. I rozumiecie? Nie ma miejsca na to, żeby i mein było, i kain było, bo wszystkie bazują na rodzajniku jednym, na rodzajniku nieokreślonym eine. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tutaj zwracam się do widzów. Nie wiem. Nie? Czyli jak mamy, nie może być keine, meine, muta bo z tego by wynikało, oczywiście tak abstrakcyjnie myślę teraz, że przed muta mamy i eine, że eine jest dwa razy, że, bo, że można zaprzeczyć keine i jeszcze można z tego zrobić, z tego drugiego niby, które tak naprawdę nie istnieje, zrobić zaimek dzierżawczy. Nie, nie można tego zrobić. Można tylko zrobić jedno, majne. I negacja keine jest w tym momencie wykluczona. I zostaje nam co? Nicht. Nie wiem, czy tutaj nie, przy, nie, przy, nie przyfolgowałem trochę, fikołka nie zrobiłem tutaj mnemotechnicznego, ale e, jeżeli zrozumiecie, to napiszcie w komentarzach. Nie, Szymon, nie rozumiem. O, o czym ty gadasz? Jeżeli chodzi jeszcze o Dobra. jeden aspekt, czy jeszcze jedną taką ważną rzecz, którą przydałoby się poruszyć, to może to, mhm. że skoro mówimy, że jak mamy rzeczowniki, e, żeby dać, zaprzeczyć język kań, to muszą być one z rodzajnikiem nieokreślonym, to może być też tak, że będziemy mieć słówko z rodzajnikiem określonym. Chodzi nam o konkretną jakąś rzecz. I wtedy musimy to zaprzeczyć też z mhm. nicht, a nie z kein. To jest też ważne. Masz coś, e, jakiś to może ja mam też taką anegdotkę do tego <laughs> nawet. Jedziesz. A więc tak, dawno, dawno temu, e, z 10 lat temu, jak byłam w Stanach, jechałyśmy autem z moją babcią i mamą zrobić zakupy i chciałyśmy kupić jabłka. Konkretne jabłka, które kupiłyśmy już ostatnio, bo nam smakowały. I rozmawiałyśmy o tych mhm. jabłkach e, w tym momencie. I moja mama mówi, zielone. Mhm. No to moja babcia mówi, nie, czerwone. Mama mówi znowu, zielone. Babcia mówi, no nie no, przecież czerwone takie te jabłka były. A moja mama mówi, że ma na myśli nie jabłka, tylko światła. Jeżeli babcia naruszyć i jechać. I w tym przypadku możemy się zastanowić, jakby przetłumaczyć, e, że miałam na myśli nie jabłka, tylko światła. Tutaj chodzi o dwie konkretne rzeczy. A, okay. No to by było iść mańte, okay. nicht. Właśnie, no? właśnie zastanawiam, zastanawiam się, czy nie, widzą, nie, nie zostawiamy tego jako zadanie, bo oni muszą wiedzieć. Ja bym tego nie dawała jako zadanie, bo to, może być trochę trudne. No, Dobra, dobra, wracam, dobra, dobra wyco wycofujemy ich to. czyli ja myślałam, nicht die mhm. Äpfel, nie jabłka, czyli miałam na myśli nie jabłka. Ich meinte nicht okay. die Äpfel, tak. sondern die Ampel, tylko światła. Tak. Jako taka ciekawostka. Tak. Albo mam jeszcze jeden przykład. Ich habe nicht die Tasche. No. Czy, poczekaj, no. Poczekaj, poczekaj, ten przykład oczywiście powiesz. Tutaj mam a propos ampel, słuchajcie, e, takie skojarzenie. Ampel to są tak. światła drogowe, wiecie, światła drogowe na, na, na skrzyżowaniu, czerwone, zielone, pomarańczowe, są żółte, nie? Jak to zapamiętać? Mam na to pomysł. Słuchajcie, ampel, A-M-P-E-L, nie? Wystarczy, bo z czym kojarzymy te światła? No, takie mocne skojarzenie z lampą. One w nocy świecą oczywiście na kolorowo, ale tam jest w środku żarówka, no to jest takie lampo podobne. I o co chodzi? Ampel, jak wytniemy ostatnią literkę L i damy ją na początek, to powstanie lampa, czyli lampę. No genialne. Ja bym na to nie wpadła, ale faktycznie no, bardzo no. fajny pomysł. Lampę i jak bierzemy lampę, odcinamy L, dajemy ją na koniec i powstaje ampel. Nie? Teraz na pewno będę tak korzystać na lekcjach też z tego pomysłu. Super, jeżeli super chcesz. pomysł. <laughs> Bardzo no, fajnie. No. Mhm. Y, o, o, tej torbie to Jakbyśmy, chcia, jakbyśmy chciały powiedzieć. Nie wiem, na przykład jesteśmy, spotykamy się z przyjaciółką i mówimy jej, że no nie kupiłyśmy Aha. tej torebki, tylko tą sukienkę. No. Okay. Tak między kobietami. Pokazując na przykład, tak, pokazując na przykład tak. zdjęcia w katalogu Dokładnie. na przykład. Coś, co łatwo można z, zidentyfikować. Chodzi o konkretną rzecz. Jeżeli chodzi nam już o coś konkretnego, uh -huh. to wtedy używamy rodzajnika określonego, uh -huh. bo ta rzecz już jest tak jakby, tak jakby określona. Czyli ich habe nicht okay. die Tasche, sondern das Kleid gekauft. Okej, okay. tak. Wskazując na poszczególne Dokładnie. egzemplarze, nie? Można, tak. Dziewczyny zazwyczaj wiedzą, <laughs> o co chodzi, które, co się komu podobało. No, no jasne, jasne. Na plotkach. Jasne. Mam, mam w domu trzy kobiety, mam w domu trzy kobiety, to ja wiem, Dokładnie. o <laughs> Dobra, takie proste zdanie. E, to nie jest, takie jest, no właśnie, przykład. To nie jest pytanie, lecz propozycja. Das ist keine Frage, sondern ein Vorschlag. Tak jest, tak jest. Tak jest. E, to jeszcze ode mnie może jeszcze przykład i zobaczymy, ile ty mhm. masz jeszcze przykładów. Um, oni, gdzieś to uciekło mi, jest. Oni nie pojechali na wakacje, lecz zostali w domu. Mamy dwa czasowniki, mhm. pojechać i zostać. A propos tych przykładów, gdzie pozonder jest czasownik. Nie jest ich dużo, ale coś tam jest. Czyli jeszcze raz, oni nie, pod, nie pojechali na wakacje, lecz zostali w domu. nicht in den Urlaub gefahren, sondern zu Hause geblieben. Tak. Czyli nie musicie tam dawać Tutaj jeszcze raz, woli... sie sind, sondern sie sind zu Hause geblieben. Nie musicie tego jeszcze raz dawać, tylko tak. możecie to uciąć i tylko dać um, zu Hause geblieben. Tylko to, co się zmienia. Tak. Nie trzeba tego tak. dublować, tego zizynt. Zizynt obsługuje, ja to tam nazywam, zarówno Gefahren, czasownik partyzyp Gefahren, jak i Geblieben. I w związku z tym nie ma potrzeby Dokładnie. do dublowania. Sie gefahren, sie geblieben. Nie, tego sie geblieben, z tego sie wyrzucamy i zostaje, tak jak widzicie zresztą w napisach, e, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Mo, możecie pomyśleć, że dziwny przykład, ale mój Boże, w tym roku coś się stało, nie? <laughs> Dokładnie już, e, już wiadomo, że dużo ludzi znaczy jeździło czy nie jeździło, ale na przykład no, zagranica, nie? To, to totalnie zamknięta. Przecież była, no to gdzieś tam po Polsce się człowiek kręcił, chociaż nie mam w tym nic, nie widzę w tym nic złego, bo faktycznie e, nasza Polska jest bardzo ładna. E, to nie tylko morze i nie tylko góry. <laughs> Zresztą, zresztą oglądam taki program, jest taki chłopak Dawid Fazowski z, z Fazą przez Polskę na fazie <laughs> nie przez wiem. Polskę. On robi, no, znaczy on w ogóle dużo jeździ. Taki e, chłopak z Żor, bardzo go lubię e, i właśnie gdzieś tam, no ma swój <laughs> też język i gdzieś tam jeździ, i, i jeździ po Polsce. Ma taki projekt, projekt że zwiedza e, ten, zwiedza mm, województwa, każdy odcinek to jest inne województwo, pokazując tam jakieś najciekawsze miejsca, nie? Oczywiście robi to to w pewnym skrócie, bo tam pewne, w pewnych województwach jest dużo do zwiedzania, tam jest bywa w kilku miejscach, ale pokazuje to gdzieś tam rzeczy, których w ogóle nie widziałem, że istnieją w Polsce. Także a propos mhm. takich poznawania Polski. E, to co, jeszcze mamy przykład, masz coś dla mnie ewentualnie? E, tak właśnie jeszcze myślę. Może... Co ja mam dla ciebie? No, to mów, to mów. Ja nie wierzę jemu, tylko jej, tylko tobie, o, tak damy sobie. Ja nie wierzę jemu, tylko okay. tobie, tak, okay. żeby było coś może jeszcze z celownikiem, z datywem. Tak, tak, nie wiem, akurat mi przyszło na myśl. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko musimy, ja nie wierzę tobie, Ja nie wierzę lecz... jemu. Nie. Tylko tobie. tobie, okej. Okay. Ich glaube nicht mhm. im, sondern Dokładnie. dir. Czyli ich glaube przed nicht im. tym słówkiem, przed im. Ja nie wierzę jemu, tylko tobie. Czyli dokładnie jakbyśmy to chcieli okay. powiedzieć po polsku, ja wierzę nie jemu, tylko tobie. O, tak, tak można to powiedzieć sobie. Jak sobie możecie tak. ułatwić. Tak. Negacja jest, tak. tak. negacja jest, stoi tak. przed jemu, nicht im, a sonder tak. prostuje to, nie? Um, Okej, okay. i taki przykład Myślę, że powoli będziemy kończyć. Nie wiem, jakie masz ile przykładów. Ja tutaj trochę ich mam, ale myślę też, że. Mi się wydaje, że to już jest wystarczająco już... tych przykładów, bo całkiem dużo ich tutaj no. jest. E, jeszcze jedną no, rzecz no, wydaje mi się, że no. powinniśmy dodać. Bo my sobie tak mówimy tutaj zondan, zondan, e, że to tylko znaczy to lecz, tylko, ale jest jeszcze taki, e, jest jeszcze jedna opcja, czyli taki spójnik nicht noa ządan, auch, czyli nie tylko, mhm. lecz też. E, I z tym nie możecie sobie tylko pomylić, bo, bo tutaj nie ma tak tej, jakby, jak gdyby powiedzieć tej baterii z minusem i plusem, tylko to są mhm. dwa plusy, bo to znaczy, że na przykład y, y, mam nie tylko to, ale też to, E, wiem o czym mówisz, e, pewnie niektórzy widzowie, słuchacze też, może niektórzy nie wiedzą. E, tu bym był ostrożny z tym mm. wprowadzeniem. Zróbmy sobie dwa, trzy przykłady dla osób, które wiedzą o co chodzi. Na przykład nie byłem, ja byłem nie tylko w Berlinie, lecz również w mhm. Monachium. Ich war nicht nur, czyli nie tylko, nicht nur in Berlin, sondern auch in München. Mhm. Tutaj trzeba dopowiedzieć, słuchajcie, to są Nicht nur, sondern auch, to jest y, przed, przedstawiciel grupy spójników wieloczłonowych, czyli składających się z dwóch, trzech albo czterech elementów. W takim niemieckim mamy taką grupę spójników, jest ich sześć nie teraz będziemy o tym mówić, bo też faktycznie. Nie, nie, nie, to tylko takie wspomnienie, mocno, żebyście sobie nie pomylili, ale... że jest, żebyście wiedzieli, że jest takie tak. coś gdzieś, tak z tyłu głowy. Okej, okej. Okay, okay. Zondenauch no. jako, jako spójnik ten zonden auch, te dwa tak. słowa muszą tam się pojawić. One nie, tak. nie można jego, jednego się pozbawić e, z jakiegoś tam powodu, one muszą się obydwa po, pojawić. E, jak mówiłeś, coś mi miałem w głowie, uciekło mi faktycznie zonden. No. Aha, już wiem, już wiem, już wiem. Słuchajcie, ja z tym zonden to takie moje osobiste e, takie świadectwo, z Zonder miałem wielki problem, to znaczy ja w ogóle go w liceum nie używałem. Trzymałem no, miałem niemiecki, w ogóle go nie używałem. Natomiast gdy się zaczęły studia, no to jak pierwszy rok, to wszyscy moi wykładowcy zondean, zondy, mówię, kurczę, co ja przegapiłem? Jak to, jak to jest możliwe, że ja, no tak, ja tak w miarę z tym niemieckim, <laughs> no, no lubiłem ten język, gdzieś tam mi to siadło z różnych powodów, e, natomiast e, jakoś nie wiedziałem, co się stało, dlaczego ja tego zonder nie używam, dlaczego go nie mam w moim takiego, takim językowym menu, nie? Że, go, że go nie stosuję, że nie, nie, nie, go nie praktykuję. Zastanawiałem się, co się, co się dzieje i potem sobie wyjaśniłem. Mianowicie, słuchajcie, zonder często mylone jest, i ja to robiłem, ja to myliłem ze spójnikiem Tak, często jest mylone. I to jest bardzo ważna rzecz. Czyli wszystkie te zdania, które dzisiaj powiedzieliście, e, jest taka tendencja nasz, nasz, nasza, Polaków, nie wiem jak inne nacje mają z tym problem, czy też nie, ale wszędzie tam, gdzie dawa, dzisiaj robiłem zondę, robiliśmy, wstawialiśmy, to ja dawałem ABA i mi wydawało mi się, że to jest ok. Nie? Czyli na przykład ich trinke keinen wodka, ABA ein Mineralwasser. Słuchajcie, to jest błąd. Mm. To jest ewidentnie błąd. A dlaczego? Natomiast z czego on... Wiesz co, wynikało to z, z tłumaczenia na polski bo my w języku polskim zondean tłumaczymy na kilka sposobów. Nie piję wódki, lecz wodę. Nie piję wódki, hmm. tylko wodę. Nie piję wódki. E, <laughs> Moja teoria. Są zdania, w których pasowało mi ale. Mhm. Są zdania, w których pasowała mi negacja ale. Dlatego, słuchajcie, spójniki to jest taki temat, który nie polega tylko na tym, żeby opanować jego polskie tłumaczenie, spójnik, że dany spójnik oznacza to i to. Spójnik, nie wiem czy się Patrycie zgodzisz, to jest, to jest słowo, które musi się pojawić w pewnym zdaniu, w pewnym konkretnym kontekście, żeby coś móc wyrazić. Dlatego tutaj tu nie chodzi o gonienie za tak. słówka, nie? nie, nie tłumaczenia nie załatwiają zrozumienia Dokładnie. tematu. Dlatego mówię, że, że mamy na przykład E, mamy spójnik właśnie, właśnie w tych kontekstach może się pojawić lecz, znaczy pojawia się ogólnie, natomiast pojawia się to słowo tylko. Nie? Zobaczcie sobie, um, oni nie ruszyli, tylko czekają. Sie sind nicht losgefahren i tam nie może być nur. Nie? Tylko dlatego, że tak tłumaczymy na polski. Tam ja jest bym powiedziała, że prawie wszędzie można dać negac... tylko, że to nawet lepiej e, pasuje niż lecz tak. niż lecz, tak? No, kwestia no. dyskusyjna, mamy język polski, ob, obydwie formy tak. są prawidłowe, natomiast kwestia nabycia, obycia właśnie, jak to tłumaczymy na polski, nie? E, przykładów można by ciągnąć, no jest spójnik mimo, mimo że e, tłumaczymy też jako chociaż, mm. nie? Czyli na przykład, mimo że padał deszcz, mimo że padał deszcz, obwol es geregnet hat, i to samo mimo, że możemy przetłumaczyć na polski jako chociaż chociaż padał deszcz, to coś tam się, coś tam się działo, to poszliśmy na spacer, nie? Albo zamiast chodź, chociaż jeszcze skracamy do chodź. Przez CZ, e, y, przez, przepraszam, przez C z kreseczką do góry, nie? Choć padał deszcz, to jest polski. To jest polski język. I nie wszystko da się przenieść na niemiecki. Żeby znaleźć się w niemieckim, musimy znaleźć te niemieckie reguły, nie? To taki mój dodatek. Czyli pamiętajcie sobie właśnie tutaj e, tą baterię, że przez Zondan kojarzymy sobie z baterią, Pierwszy jest minus, potem plus. W pierwszym zdaniu jest minus, a potem Czyli negacja, negacja, czyli negacja. Zaprzeczamy coś, tak. że nie jadę, że to nie jest wódka, że to nie jest sok, że to nie jest cukier puder. A po Zondern. A po ABA, następuje... dokładnie, po ABA jest to dopowiedzenie, czyli to już poprawa. prawda. Po Zondern. Po, po, tak, jest prawa, jest prawda. namieszałem ci w głowie z tym <laughs> ABA. Ja mam przykład nawet. No, jest prawda. Zondan i do ABA, jak można to jeszcze zobaczyć. Myślę, myślę że wszyscy chcą, chcą tego <laughs> przykładu posłuchać, e, także mów. Ja zaczęłam od dzisiaj od takiego zdania, ich mag dich nicht, Aha. sondern ich liebe tak. dich. Czyli ja cię nie lubię, mhm. czyli mamy ten baterię, pierw minus, nie lubię cię, tylko cię kocham. Mhm. A teraz zobaczcie sobie Aha. zdanie z ABBA. Ich liebe dich, aber ich mag dich nicht. Nicht, e, czyli ja kocham cię, czyli nie ma negacji, nie ma negacji w pierwszym zdaniu, to od razu skreślamy zondan, nie może być zondan użyte, tylko aber. Mhm. Aber ich mag dich nicht. Czyli ja kocham cię, ale cię nie lubię. <laughs> Okej. Okay. To taka ciekawostka. Właśnie mi no, się, cieka... właśnie mi się okay. <laughs> tak skojarzyło. <laughs> E, nie, nie, nie, chcemy za dużo tych, tych tak, tak zasad tak, tak. wprowadzać, ale faktycznie, faktycznie ABA Aber ma mhm. więcej do, więcej tak, możliwości, ale... E, jeżeli chodzi. Nie? Zondern jest bardziej taki, mało takich spójników, które są bardzo precyzyjnie, pojawiają się w precyzyjnych zdaniach, typu negacja na tak. początku, tak. potem zonder i potem wyprostowanie tematu. E, akurat wyjątkowo łatwo się go wyjaśnia i tłumaczy, moim tak, zdaniem. Zondern jest, jest wyjątkowy, taki, to jest fantastyczny spójnik. Taki schematyczny tak. jest bardzo, nie? Słuchajcie, e, Patrycja przygotowała dla Was, dla moich widzów, e, takie PDF-y ze skrótem tutaj e, myślowym z tego, co robiliśmy dzisiaj. Natomiast jest to PDF dostępny na Twojej stronie, Patrycja, tak? Na Instagramie? Nie na Instagramie, tylko będzie dostępny na nie? blogu, na moim blogu. Na blogu. Ale to nie podlinkujesz Link... tam pod. Y, wszystko podlinkuję y, do, do, do, do Facebooka, do bloga, do Instagrama, do, do Patrycji. Będzie i na YouTubie w opisie filmu, i, i, na, i na, na podcaście oczywiście. Y, piszcie swoje komentarze. Piszcie swoje przykłady, bo to jest y, najważniejsze, bo to, że posłuchaliście teraz, to nie znaczy, że będziecie umieć się tym posługiwać. Tak. Jakieś problematyczne zdania podajcie, zdania, z którymi, z którymi macie niepewność, czy są prawidłowe, e, wasze warianty. E, też podsyłajcie pomysł, czy chcecie utrzymać taką, taką, e, taką właśnie mm, współpracę, żeby, żebyśmy nagrywali z Patrycją co jakiś czas jakieś tematy. Widzowie niech decydują. Nie wiem jak wy, ale to... mi było dzisiaj bardzo przyjemnie. Mi również, mi również, bo takie rozmowy, wiecie, dwóch szalonych germanistów się spotyka i gada o niemieckim, nie? <laughs> Dokładnie. E, myślę, że, myślę, że czujecie, że w jakiś sposób... A, chcemy Martynę pod, pod, e, bardzo serdecznie pozdrowić. Mhm. Z majstersztyka e, się, językowego. Tak, z majstersztyka językowego. Fantastyczna germanistka e, też. Dokładnie. Ja Martynę poznałem, się okazało, że dziewczyny się już spotkały w międzyczasie, nie widziałem o tym, wczoraj się dowiedziałem. Bardzo tak, fajnie. Tak, my byliśmy już na kawce w Krakowie. A, już kawka zaliczona. kawka zaliczona. No. Ach, jeszcze przed pandemią. Um, jeszcze można było normalnie pójść do knajpy napić się kawy? Czy normalnie było, było normalnie było. To było wakacje A. w sumie teraz, ale w sumie było normalnie. Nie. No. no. Ach, Dobra, zostawmy temat Jeszcze. <laughs> No. Słuchajcie, dajcie znać, jak tam Wam się podobało, czy jakiś temat moglibyśmy rozpocząć e, wspólnie jakiś wątek. E, jesteśmy gotowi do współpracy, tym bardziej, że to jest technologicznie, słuchajcie, ja sobie siedzę w e, Sączu. Ja Tutaj siedzę w Niemczech. Piękną, tak, piękną pogodę mamy za, za oknami, słoneczko świeci, chociaż dosyć chłodno jest. I nagle okazuje się, że można takie rzeczy robić, nie? No, na odległość. Także bardzo fajne, rozwiązanie w obecnych czasach. <laughs> Dobra, to będziemy kończyć. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo chciałbyś... Szymonie za zaproszenie. Również mam, było mi miło. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. <laughs> Dajcie znać w komentarzach, już o to prosiliśmy. To też jest kwestia tego, jak, jak, jak, jak właśnie widzowie odbierają, czy taka, taka forma jest, jest e, strawna i czytelna i z chęcią sięgnęlibyście do kolejnego filmu czy kolejnego nagrania audio w formie podcastu. Ja Wam bardzo dziękuję e, za to, za to do, tej, do tego momentu. E, tutaj prosiliśmy o komentarze, jakieś zdania, które chcielibyście ewentualnie dopytać z, i, i z nami skonfrontować, zweryfikować, czy prawidłowo. Bardzo Wam dziękujemy. Tutaj zapraszam na, e, na kanał, e, kanał jeszcze nie, ale na te mhm. social media e, Patrycji, która, która się. A może o tego czarnogacka jednak spytamy? <laughs> No bo gacek to jest jakby gatunek nietoperza, dobrze Zgadza myślę? się, a Erfurt, bo ja Aha. mieszkam w Erfurcie od 6 lat w Niemczech, Aha. to jest takie miasto nietoperzy, można tak powiedzieć. Można Aha. tutaj sobie iść nad rzekę Gerę i posłuchać albo przywołać nietoperze. Są budynki, które są y, przyjazne dla nietoperzy. I na y, Petersburgu, Petersbergu, na Cytadeli też jest właśnie mnóstwo nietoperzy do spotkania. I tak jakoś uznałam, no, i tak jakoś wyszło, że, <laughs> że to jest takie prawie miasto nietoperzy. Taki, I, taki Batman City. <laughs> Dokładnie. I, Fleda. I powiem Ci, że też tak się to przyjęło. Ja pierw bloga Aha. zaczęłam pisać dla siebie, Aha. ale nie wiem, potem jakoś ludzie uznali, że ta nazwa jest jakaś sympatyczna <laughs> dla nich. Czarny Jeden gacek. czarny gacek został. No. Ja no. zawsze mówię, że... E, o, przerwa. Przepraszam, że cię przerwałam. Nie, nie, nie, nie, mów, nie, skoro ja, ja mów, Zawsze mów. mówię, że jak ktoś chce się uczyć niemieckiego, to powinien być jak Batman. On nie miał żadnych Aha. supermocy, a i tak wymiatał w porównaniu do innych superbohaterów, prawda? On nie był jakimś no... E, super, nie miał jakiejś e, e, nie wiem, jak Spider-Man supermocy, albo nie był super silny. Aha, aha. A... Wiesz co, nie, nie analizowałem tego w ten sposób. No. Tak samo znaczy, miał swój Batmobil. Batmobil no, no, to, tak? to jest nasza to książka do niemieckiego na przykład. To ten nasz Batmobil, dobra książka. Albo coś, to jest już Ausrüstung, co nie? O widzisz, o widzisz. Ale nie potrzebujemy no żadnych supermocy, żeby się nauczyć niemieckiego. Tylko dobre akcesoria. Z taką, <laughs> z taką myślą Was zostawiamy. Z taką myślą ciekawą. Sam muszę to przemyśleć. Dałeś mi do myślenia teraz. <laughs> Dziękuję za uwagę w takim razie i do, do mam nadzieję, do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiamy. Trzymajcie się, cześć. Dobra, jak to się wytnie. Jak Szymon? Bardzo fajnie, bardzo, mi się bardzo podobało. To też jest, wiesz, inna, inny gatunek pracy, wiesz, ja wczoraj nagrywałem w lesie, to wiesz, się spieszyłem, bo marzłem. No, wiem. A tutaj, a tutaj sobie siedzisz w domu, wiesz, jeszcze tutaj mam przykłady pod ręką i to wszystko się jakoś fajnie to... A powiem Ci, że ja e, tak tu na spontana z tymi przykładami, ja miałam tylko tą kartkę, co sobie, wiesz, przygotowałam wtedy ten PDF, okay. tak to wszystko na spontana. No. Dobra. No ja trochę tych przykładów zrobiłem, no już miałem wcześniej, szczerze mówiąc, nawet nie, nie pod ten nasze spotkanie, tylko w ogóle mam taki zestaw zdań właśnie, gdy uczeń chce temat Nicht i Kain. Y, wiem, oglądałam wczoraj twój, tam... Y, y, twój filmik o Zondan. Aha, to możliwe, że niektóre się tam pojawiły nawet, już nie pamiętam tego, no. ale nieważne. Ja się przejmuję zawsze, żeby wszystko było dobrze. Jasne, jasne, jasne. No to wiadomo, że chce jakoś człowiek, żeby to wypadło, nie? Dobra, słuchaj, będę zamykał teraz ten e, plik, który jest, nagra, jest nagrywany w tym momencie. Mhm. On potrzebuje chwilę czasu, żeby się tam procesing tam trwa chwilę, przeróbka tego materiału tak, na, ja na tego. E, e, podpiszę może ten post na, na bloga. Dobra. Chyba, że ogólnie podamy link do bloga. Tam i tak będzie pierwszy ten, ten artykuł. Dobra. E, może fajnie by to, bo ja w czwartek po południu wyjeżdżam, czyli musiałbym się zmieścić e, do środy, chociaż mam kilka rzeczy. Nie obiecuję, że w tym tygodniu to puszczę. Nie ma problemu. Chociaż chciałbym, ale, ale kilka rzeczy muszę jeszcze tutaj gdzieś tam e, nadrobić. Boże, mam nadzieję, że nas nie zjedzą. No, nie, nie, bo na razie nikt wstępnie nie wie o tym. Gdzieś tam będę pisał o tym przed, jak już będzie wszystko gotowe, to wtedy mm. dam informacje na, na Facebooku i tak dalej, na Instagramie. No, no to super, ja się cieszę. E, ostrożnie teraz zamykamy to połączenie, żeby się nic nie, ja nie utraciło, bo, bym, bo chyba bym się tutaj nie, tak. nie pozbierał. Tak, I jesteśmy w kontakcie. No, spokojnie. Dobra. To pozdrawiam Cię, Patrycja, i do, do usłyszenia. Dobra. Miłego tygodnia Ci życzę. No to pa, no cześć. Jesteśmy w tygodniu, jesteśmy w kontakcie. Hej, cześć.